dínoslo con un comentario. ¿Quieres que analicemos el valor que más te gusta en el próximo vídeo? ¡Comenta! Bienvenidos al Guerrero Negocios. Hoy es 25 de febrero de 2020 y en el vídeo de hoy vamos a analizar el Bitcoin en agradecimiento al comentario dejado por el amigo Cara Troyano que nos ha pedido muy amablemente que analicemos el Bitcoin. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico del Bitcoin contra el dólar en pantalla. Tenemos a la izquierda el gráfico semanal donde podemos ver que está haciendo un doble suelo con forma de taza y asa, exactamente igual que veíamos en Barrick Gold en el vídeo anterior. Y me preguntaréis, bueno, pues si está haciendo esta forma será algo similar a Barrick Gold, tendremos que comprar. Bueno, pues en este caso mm, siento deciros que de la forma de operar que tenemos en el Guerrero Negocios no entraríamos en el Bitcoin y os explico por qué. Vamos a ver eh, en primer lugar un gráfico de muy largo plazo, en vez de cada barra una semana vamos a ver cada barra un mes del Bitcoin contra el dólar. Y no sé si habrá más datos históricos, pero si los hay no los hay. Bueno, vemos el Bitcoin lleva una trayectoria ya alcista desde hace mucho tiempo. En el gráfico llegamos a 2011, son nueve años, nueve años alcistas y seguramente por las noticias que todos hemos recibiendo, pues sabremos que esto todavía viene de más atrás. Y sí, todos soñamos con coger ese valor con el que ganemos un dinero muy fácil y en abundancia, con unos porcentajes de revalorización enormes y este ha sido el caso del Bitcoin. Pero como os digo, en nuestra forma de operar solo buscamos valores que hayan hecho suelo y que vayan a romper ese suelo o que acaben de romperlo, que, están en que estén iniciando un proceso alcista. En el Bitcoin ya se lleva ese proceso alcista durante mucho tiempo, y es por eso por lo que nosotros estaríamos ajenos a entrar en el Bitcoin. No quiere decir que no siga subiendo, puede seguir subiendo, no sabemos hasta cuándo. Pero, mm, como os digo, esta fase alcista la lleva desarrollada durante mucho tiempo. Puede ser que en algún momento inicie una fase bajista o que se desinfle la burbuja y entonces nosotros no entraríamos aquí ni os recomendamos que entréis por lo menos a largo plazo Sí podríamos entrar a un corto o medio plazo y luego os voy a decir alguna estrategia mm, utilizando esa figura de doble suelo en taza y as. Ahora una vez que os he explicado el por qué no entraríamos en el Bitcoin, eh, precisamente em, usando el gráfico de la semana pasada de Barry Gold, vamos a ver la diferencia que ha tenido, que tiene con Barry Gold. Vemos aquí el gráfico de un mes de Barrick Gold, que es una empresa muy asociada al oro. Mm, un gráfico todavía de más largo plazo. ¿Veis la evolución que os estoy diciendo? La bolsa tiene una tendencia cuasi permanente, por no decir permanente alcista. Es un juego seguro, siempre está subiendo. Si perdemos dinero es porque no operamos bien, no entramos y salimos en los momentos adecuados. ¿Cuáles son estos momentos adecuados? Bueno, pues en esa tendencia alcista, su evolución siempre es en forma de una escalera. Tiene un tramo alcista, un tramo bajista, un periodo de consolidación o formación de suelo y después iniciará un nuevo tramo alcista, que es el punto en que nosotros buscamos siempre capturar. El inicio de ese tramo alcista de muy largo plazo, siempre estamos hablando de inversiones a largo o muy largo plazo, intentamos capturar ese momento alcista. Veis que Barry Gold, como, como os comentamos la semana pasada, está a punto de romper el máximo relativo anterior, ese doble suelo en forma de taza y asa, y en el momento que lo rompiera sería en el que nosotros entraríamos en el valor. O dejamos que lo rompa, esperamos que haga un pequeño pullback de retroceso a la resistencia que ha roto y entonces sería el momento ideal para entrar pero siempre buscando este tipo de valores. Por eso eh, nos mantendríamos alejados del el Bitcoin. ¿Podemos aprovechar el sentido alcista de Bitcoin para intentar llevarnos unas ganancias en el corto o en el medio plazo? Sí, eso es otro tema, eso es otra cuestión. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues trabajando de una forma similar a la, que, os he explicado mm, ahora eh, para Barricol, eh, llevando el, el parámetro o el paradigma ideal que utilizamos para la negociación a largo plazo, pero en un plazo menor. Eh, ¿Qué intentamos hacer? Pues capturar un escalón alcista de estos escalones que vemos que se van haciendo, sube, baja, sube, pues intentamos capturar uno de esos escalones alcista capturarlo cuando se inicie y abandonarlo cuando empiece otro nuevo escalón bajista. Esa es mi recomendación. ¿Cómo lo haríamos? Pues exactamente igual. Vemos que aquí se está formando el suelo de recuperación para volver a la tendencia alcista en el siguiente escalón. Estamos hablando del Bitcoin, pasamos a gráfico semanal para que lo veáis tendríamos el suelo de taza y asa, aquí se rompió en esta barra la media móvil, pero la media móvil tenía tendencia bajista, no sería el momento de entrar, y aquí cuando supere la media móvil y el máximo relativo anterior con ya la media móvil que está subiendo, tiene una tendencia alcista, es el momento de entrar. Por ello os recomendamos capturar la vuelta a la tendencia alcista del Bitcoin, si este máximo fue de, 13.867, pues podríamos poner una orden de compra en stop en 13.914 aproximadamente. No sería nuestra operación ideal porque está muy cerquita también de este máximo anterior. Pero bueno, se podría hacer trading de esta forma y aprovechar, aprovechar esta subida para tener unas ganancias. Como objetivo de la subida nos marcaríamos estar muy atentos por aproximadamente en la tangente eh, que une estos dos máximos relativos. A ver si podemos haceros un dibujito para que lo veáis mejor. Bueno, pues si vamos en el gráfico mensual y dibujamos una tangente que una los máximos absolutos anteriores entre este y este pues tendremos que estar muy atentos a la prolongación de esta tangente. Cuando el valor se vaya aproximando a esa tangente hay que estar muy atentos y a lo mejor yo me saldría pues en la rotura la baja de uno de los mínimos relativos anteriores en el que iremos subiendo el stop, haremos haciendo un trailing de stop desplazando el stop que nos vayamos marcando. Como stop inicial, pues este mínimo, si rompiera y confirmara este mínimo como un mínimo absoluto anterior, porque ya está roto y confirmado, pues el stop podría estar por aquí debajo. Está en 6.432, pues podríamos tener un stop en 6.381 aproximadamente. Eh, sería un, el stop que nosotros nos marcaríamos. Como veis, em, en estos sistemas de largo plazo hay que tener un buen gestión de capital porque estamos hablando que el punto de entrada sería 13.914 aproximadamente y el stop estaríamos en un 6.380. Eh, estamos hablando de que perderíamos aproximadamente algo más de la mitad de la inversión con esos stops tan salvajes. Es lo que, lo que tienen este tipo de operativa no podéis apostar todo vuestro capital, ni mucho menos. Recomendamos pues la inversión óptima alrededor del 2,5% de vuestro capital, como máximo un 5% de vuestro capital. Em, sé que os estoy bombardeando con un montón de conceptos, los tenéis todos, o eso intentamos, dejaroslos todos de forma ordenada y bien aprovechable, tanto en el Guerrero Negocios, en nuestro site, como en la Escuela de Guerreros, en nuestra escuela online para que os sean de referencia y bueno, pues podáis seguir un, pues, un aprendizaje mucho más ordenado de todos estos conceptos. Y nada, pues cara troyano, siento decepcionarte con este enfoque, seguramente pensabas entrar en Bitcoin, si ya estás te recomendamos mantener porque el valor sigue siendo alcista, entonces recomendamos mantener, pero ya te digo que para nuevas entradas o son a corto plazo, o corto medio plazo, o para quedarnos a muy largo plazo, nosotros nos vamos a mantener alejados del Bitcoin. Y esperando que os haya gustado a todos el vídeo, me despido hasta la próxima semana. Un saludo muy fuerte amigos.